待ちな。スタンド使いはこいつだ。一つ比べっこしてみないか。ついてきな。海水たらふく飲んで死ぬ勇気があるのら アブデル何か言ってやれ占い師の私を差し置いて予言するなど10年早いぜ